Est ne tibi canes vel catellus? Est vera amicitia inter dominum et canem. Illic iacebat canes argos, plenos ricinorum, tunc demum, ot ag nove dulixem apropinquantem cauda quidem iste adulatus est, et aures deicit ambas. Sed debilis erat, et surgere non potuit ad ille se orosum conspicatus lacrimam abstergit. Age, descendamus in otia mea, ubi hodie decanibus loquar. Catelli, quos Romani in Deliciis habuerant, in conviviis inter hospites huc et illuc cucurerunt. Scemus Iam Romanos suos catellus nimis dile et indulgentia corrupisse. Aliis Romanis autem canes usui erant, eos ad venandum coluerunt, ut vertragos, canes leporarios, canes segusios, canes molossos, qui robusti et impavidi etiam in apros impetum faciebat. Molossi, exercitatione praediti etiam in arena pugna verunt ad spectatores oblectandos. Ibi eis contra homines, leones, ursos pugnandum erat. Sed revertar ad catellos quos Romani indulgentia corruperunt. Tibi et locum et non nulla epigrammata ostendam de unu catello pingui legimus apud Petronium in capitulo sexagesimo quarto. In o capitulo omnes homines et omnes ganes informes sunt. Es locus valde hilaris. Videre possumus quomodo homines inculti et indocti et urbanitate carentes se gesserint. Nam trimalcio dominus est divitissimus et quasi alter croesus, sed libertus. Primo apparet puer, vel servus adolescens, cum cane. Puer de formis, vel foidus est, et canis de formis, vel foidus est. Puer est lippus, et sordidis dentibus. Est lippus quia oculos morbosos habet oculos lacrimantes et dentes sunt sordidi sunt in mundi spurqui squali nigri puer canem fascia in studet fascia est pannus lineus vel pannus laneus oblongus et angustus ad obligandum et fascia est colore prassina, id est color inter flavum et viridem, et canem saginare studet. Saginare est aliquem cibo, nimis alare, cibo pingue facare, cibo farcire ut crassus fiat, et canem ad nauseam saginat nausea est perturbatio stomachi ad vomitum quae navigantibus vel nautis evenire solet. De inde trimalcio alterum canem arcesit. Non est catellus, non est canis parvus, sed canis grandis et ingentis formae. Etiam fortis et robustus, etaque catena vinctus ostiarios, servus qui at ostiam at januam vigilat et januam custodit, canem pede pulsat et tractat. Trimalchio cani panem dat et canem laudat. Itaque ille puer saivos est, quia Trimalchio non canem sui domini, nomine Margarita, sed canem grandem, nomine sculacem laudat. Itaque catellam in solo ponit ut canes inter se pugnent. Pugna magna fit, sculax catellam dentibus vulnerat, et paine necat. Legamus Petronium. Puer autem lippus, sordidissimis dentibus, catellam nigram atque indicenter pinguem, prasina inuavebat fascia. Panemque se missem poneba supra torum, ac nausia recusantem saginabat. Quo admonitus officio primalcio sculacem iusit aduci, praesidio domus familiaeque. Nec mora, in gentis formae aductus est canis catena vinctus. Admonitusque ostiarii calce, ut cubaret ante mensam se possuit tum trimalcio iactans candidum panem nemo inquit in domo mea me plus amat indignatus puer quod scylla tam e fuse laudaret catellam in terram de possuit horta tusque est ut ad rixam properaret scyllax Caninos quilicet usus ingenio, taeterrim ulatra tu, triclinium margaritam margaritamque croisi, peine laceravit. Nunc spectemus ad martialem. In carmine centesimo nono liberi primi, loquitur de catello nomine issa. Cor issa? Issa fuit aliqua numpa. Interdum. Ipse, vel ipsa, dicitur de eo qui satis notus est et licet non nominetur. Exempli gratia dominus domina amasia. Catullus in carmine tertio de passere dicit passer mellitus erat suamque norat ipsam tam bene quam puellam matre. Metrum huius carminis est endeca syllabus palaecius versus ex undecim syllabis compositus schema hendica syllabi hoc est. Syllaba prima et secunda basis vocantur. Circulus indicat syllabam aut brevem aut longam esse posse. Ergo aut iambus, aut trochaios, aut spondeos est. Pyrrhichius vel bi brevis paene numquam. iambi, sed primus iambus ita inversus est ut coriambos fiat. Apud Catullum caesura saepe post sextam vel post quintam syllabam est. Colores nunc et bassin et coriambum indicant. Carmine explicata versus legam. In primis versibus mores issae cognoscimus. In versum quintum verbum catellae legimus ad eo nunc intellegimus issam non esse puellam, set catellam. Nam verba, quibus martialis hic et in toto carmine utitur, etiam ad puellam laudandam apta sunt. Verba, quia ambigua sunt, hoc carmen hilare redunt. Sed quid demoribus, issa est catella mellita dulcis quam mel odit adicam. Est nequam, id est inutile et lasciva, tum pura blandis cara. Ergo, non est canis aptus ad custodiendum vel venandum, sed catella, quae in toris sedet et quae manibus mulcitur palpaturque et in sinu fuitur. Issa semper comparatur aliis animalibus vel rebus caris. Iam scimus issam esse puram. Nemini molestiam affert, quia non alta voce latrat, sed caute queritur quasi voce humana. Et iam tacitast, et dormiens nullam vocem emittit et iam pura et mundast. Nam, od omnibus animalibus, et iam catellae, urina redenda est. Nec vel canino more urinam redit, ubicumque pedem tollens, sed blando pede, ergo caute et leniter signum dat, ut a domino ad locum secretum portetur. Ita nulla gutta urinae in paliis vel in vesti vos cadit. Primo purast, quia non latrat, sed tacitast. De inde purast, quia desiderium ventres, vel vesicae temperat. Postremo purast, quia aliquid humani vel beluini ignorat, libidines venerias. Ii in est pudor, castast, hic iterum verbum puellae legimus. Quia martialis de catella loquitur, verbis utens, quibus etiam ad puellam laudandam uti potes, carmen hilare reditur. Fortasse martialis publium hoc carmine illudit, quia nimis amanter et quasi effeminate in catella igerit, quia in catella ita segerit ut viri in feminis segerere solent. Postremo Publius catellam pingi iubet, ut semper issam in memoria habeat. Et pictura et animal tam simili sunt ut discernere et distinguere non possis. Utrum ita ars pictoris laudatur, an catellae artificium vituperatur? Elige tu. Nunc legamus martialem. Issast passare nequior catulli. Issast purior osculo columbae, issast blandior omnibus puellis, issast carior indicis lapillis, issas deliciae catella publi. Hanc tu, si queritur, loqui puttabis, senti tristit iamque gaudiumque, collu nix acubat capitque somnus ut suspiria nulla sentiantur. Et desiderio quacta ventris, gutta pallia non dulla, sed blando pedesuscitat quo deponi monet, et rogat levaria castae tantus in est pudor catellae, ignorat venerem, neg inuinimus dignum tam tenera, verum puella. Hanc ne lux rapiat suprema totam, picta publius exprimit tabella. In qua tam similem videbis issa mutsit, tam similis sibi negipsat. Issam denique pone cum tabella aut utramque putavis esse veram aut utramque putavis esse pictam nunc veniamus ad verum epigramma nam verbum epigrammatis graecum initio inscriptum significavit primo epigramma fuit inscriptio, sive in dono votivo, sive in sepulcro, vel artificio, qua res finisque eius designaretur. Tibi duo epigrammata explicabo, quae non in libris, sed in marmore, in uenimus. Primum in Gallia, in opido nomine Augusta Oscorum inventumst, et decane, nomine myia narrat. Myia significat musca. Myia fuit dulces et benigna, ergo amabilis, comes humana. Sed fuit. Nunc mortuast, et nos legimus epigramma in sepulcro inscriptum. Etiam plus catella quam canis erat, nam uiva in sinu dominae jacere solebat, et omnia scivit quae in cubiculo agarentur. Pars secunda, et incipit, et finit eandem sententiam repetendo. Is qui catella maloquitur, de viris narrat qui dominam in cubiculo certe visita verunt. Ei placuisset, si catella latrando, et dominam et rivalem rebus veneriis agendis perturbavisset. Post remo queritur, quod catella nunc mortua non iam latrare, insilire, renidere potest. Legamus hoc epigramma, cuius metrum etiam mendiga syllabus palaicius est. Quam dulcis fuidista, quam benigna, quae cum vivere dinsinuia cebat, somni gonscia semper et cubilis o factum male muia quod peristi latraris modos sequis ad combaret rivales dominai licentiosa o factum male muia quod peristi altum iam tenedinsciam sepulcrum nec sae vire podes, nec insilire, nec blandis mihi morsibus renides. Sed de quo tractat hoc epigramma? Est it, quod graeci trenos vocaverunt, ergo carmen funebre? Aut est carmen modulatum, vel graece parodia, nam in carmine non nulla verba insunt, quae ad catulli carmina secunda et tertia spectant? Od hic oidere potes. Cor auctor ad carmina spectat, quae et de animali mortuo narrant, et in quibus multa verba ambigua vel erotica leguntur. Et iam in hoc, carmine, verba ambigua insunt, exempli gratia, insinuia cebat, cubilis, adcubaret licentiosa blandis morsibus. Transeamus ad ultimum Carmen, quod etiam verum epigramma est. Nomen canis erat Margarita, etiam iam mortuast. Nomen Margaritae in versibus non in est. Cur non? metrum huius epigrammatis est distichon elegiacum, et verbum margaritae constat ex his quatuor syllabis, longa, brevis, longa, brevis, quae ad schema distichi aptae non sunt. Ecce, quam diligenter artifex marmor ad scribendum vel caelandum lineis rectis praeparavit, <laughs> sed etiam lapsus eia cidit, Et primo teget, pro tegit, scripse vel cae labrat. Initio intellegimus canem in Gallia natum esse. Multi canes vena ex Gallia in Italiam introducti sunt, quia verbum margaritae ad schema distichi aptum non est, pluribus verbis expositum est, nam margarita est globulus pretiosus, qui in concha in venitur quia margaritae pretiosae et carae sunt nomen margaritae cani aptum erat prima verba ad epitapium vergilii spectant quod ipse composuerat nam in sepulcro eius legebatur mantua me genuit nunc intelegimus margaritam margaritam canem venatorium genuinum fuisse, qui per silvas et collis currens animalia ferra sequeretur. Sed hoc officio numquam functus est. Numquam catenis vinctus, numquam verbaratus. Semper in sinu domina jacebat et in torro cubabat. Ibi non canino more uivebat nec latrabat. verba, mollis et sinus etiam verba ambigua vel erotica sunt. Post remo intelegimus, cur Margarita mortuasit. Paritura erat, sed in partu vitam dicesit, et nunc sub saxo terra tegitur. Ligamus hoc ultimum epigramma. Gallia me genuit nomen mihi divitis undae concha digit formae nominis aptus sonus. Docta per incertas audax discurrere silvas, collibus hirsutas, at quagitare ferras, non gravibus vinclis unquam consueta teneri, verbaran ec nivio corpore saiva pati. Molli namque sinu, domini, Dominaeque jacebam, et noram in strato lassa cubare toro. Et plus quam liquid muto canesore loquebar, nulli latratus pertimuere meos. Sed iam fat subi partuiac data sinistro, quam nunc subparvo marmore terra tegit iterum hominis docti dissentiunt num sit verum carmen funebre an carmen modulatum iam scimus auctorem primis verbis ad vergilium spectavissem sed est alter versus apud ovidium in libro secundo artes amatoriae hunc versum legimus ovidius de helena loquitur quae sola domi est Menelai culpa ei occasio adulterii faciendi datast. Iterum hoc carmen ambigum est nam et de catella et de puella tractat. Est nergo hoc carmen solum lusus facetos et subtiles? Nescimus. Set, jam uvidimus quam diligentissime carmen in marmore caelatum sit. Hoc opus scilicet sumtuosum erat. Si auctor solum facetias facere voluit, cur in marmore iusit caelari. Spero ang pelliculam tempus tuum oblecta oise, sed ne umquam oblivis caris, cave canem. Tantus, in proximo.